اليوم آه، بنتي ما حكيتني انا كمان ما حكيت مع بنتي من وضع الشغل بس ترجع هي بمدرستها وانا بروح على البيت منك مع بعد الرواء منك فيديو انا وياها وعائلتي كلها انا بدق لامي بقول لها happy mother's day mommy. بنتي بتقول لي happy mother's day ماما عندي بنت عمرها 12 سنه اسمها فراول أه انا ام يعني كل مرة يعني بتقلي تاي تاي أنا ما بدي روح لشان بدي جمع مصاري لا مستقبل بنتي صار لي شي تقريبا تسع سنين بلبنان لما تركتها هي بعد صغيرة يعني بعد سنتين اضطريت اجي لهون مشان اطلع مصاري وبرجع لبلدي صار نفس الشي هلا هوني وهونيك نفس الشي ما في فرق بالاول خمسة آه، دولار نزا في بالتليفون هيك إيه، بتاكي عشر دقايق مع امك وبيك هيك هلا عشرة دولار دقيقتين او دقيقة ونص اي شخص بسافر من هون على بلد تاني بزعل عليهم لانه قربي كتير صعب وما بيتعودوا دغري آه، في عذاب كتير كتير اول فترة كل مرة بقول ايمتى بدي اسافر ايمتى بدي اسافر يا رب انه أهميهم عائلتي قبل ما أشوفهم ما حدا يكون أي شيء يعني ما حدا يموت هذا بس بكوفني لبنتي آه، ما بكوفني شي بالمرة أول شي هي بالأمان الله موجود تاني شي عائلتي موجود جنبه وما بكوفني شي بس بشتاق له أكتر شي حابة أقول لهم هابي ماذرز داي لكل الأم اللبنانيات كمان يعني <laughs>